بارہ ملا اکیسویں صدی میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیلٹ سینٹر یت نا آپ پہ ڈاکٹر واکٹر اہس آج گئی زرے وری ترن آپ کو خداس بغیر کلچھ ڈاکٹر نہچ پل نہچان چیز نہچہ لہذا جناب تھی بنتھ یوت باقی چتہ پہ دلی گئی آپ یہ اَسہِ اَسے فٲیدٕ یہِ یہِ اوس پَتہٕ پَتہٕ کیٛاہ اَتھ اَتھ کیٛازِ آو نہٕ چھِ حظ کھولان کانٛہہ اس آس فائدے یہ پہ گا یہ آپ اہم قرآن یہِ دی یہِ روزِ تہِ تراس یہِ ہَسا مولوی کانٛہہ صبح کنائ شہ مجھے قرآن گامُک چکہ در پور میں نمبر پتہ مطلب گامس استحصال اسال گایہن قسمن من پی محکمہ من گک بلڈنگ ات بلڈنگ تر ٹوٹل بلڈنگ اتر مداخلت پہ بل تک بنیاد رات کس پہ سکمل یہاں یہ ترکپور صبح نش کمپوڈرس نش سکوں پھل دہ روپیس دن یون ہاتن دن دوا پیشنٹو آپ تیت کال وسبا ہسپتال کھینچے یور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اسکرین پہ دیے گئے ڈپٹی کمشنر بارہ کے نمبر پہ کال کریں ان کو دبا بنائے رکھیں تاکہ ان کے جو بیسک فیسلٹیز ہیں ان کو فراہم کیا جائے تاکہ ان کو پریشانی کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے میں میر یاسین میڈیا سے کشمیر الرٹ کے لیے